हेलो दोस्तों आज मैं आप सबको एक बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूं जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल हमारे इलाके में कोविड वैक्सीन चल रहा है जिसके तहत सबको कोरोना टीका लगाया जा रहा है दोस्तों बात यह है कि कोरोना टीका लगाने के बाद कोरोना की सर्टिफिकेट लोगों को चाहिए होती है जो कि टीकाकरण होने के बाद कोई भी सी भी सरकारी चीज़ में आपसे वो सर्टिफिकेट देखने को मांगा जाएगा तो फिर तो दोस्तों आपको इस सब के लिए कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा कि कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट हम कहाँ से डाउनलोड करें तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आपको आना अपने सिंपली मोबाइल फ़ोन पर या आपके कंप्यूटर लैपटॉप है तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं उसमें आपको जाना किसी ब्राउज़र पर जैसे मैं क्रोम पर चला जाता हूँ ये रहा दोस्तों मेरा क्रोम ब्राउज़र खुल चुका है अब मैं इसमें सिंपली टाइप करूँगा डब्लू डब्लू डब्लू डॉट से दोस्तों देख सकते हैं आप सबसे ऊपर वाला लिंक जो है ऊपर में जो लिखा है W W W dot CoWIN government dot in certificate dot download free यही आपको यही आपको अपने क्रोम पे सर्च करना है दोस्तों वैसे मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ आपको करना है आपको फिर सबसे नीचे यहाँ पे जाना है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कोविन ये दोस्तों ये वाली कोविन डब्लू डब्लू जिसके ऊपर में लिखा होगा W W W dot CoWIN dot गोरन डॉट इन और नीचे में दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ how it workers registration yourself बस सिंपल दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना होगा आप जैसे ही दोस्तों सिंपली क्लिक करते हैं इस पर तो देखिए आपके सामने में ये पेज खुल जाएगा आप देख सकते हैं इसमें मोबाइल नंबर दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय का चाइल्ड स्कूल का मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य का दिया है दोस्तों आप यहाँ से अपने किस अपने एरिया का भी वैक्सीनेशन खोज सकते हैं जैसे अपने पहला में देख सकते हैं पहले स्टेप में दिया पिन कोड जरिए के जरिए और ज़िले के नाम खोजिए लेकिन दोस्तों ये सब बात छोड़े बात बात करेंगे हम आपको बताते हैं कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है दोस्तों सबसे ऊपर में देख सकते हैं पीले कलर में पीले बॉक्स में लिखा है यहाँ पर देखते हुए पंजीकरण साइन इन करें बस सिंपली आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरव्यूर मोबाइल नंबर बस सिंपली दोस्तों अपना वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जो आप कोरोना वैक्सीन लेते समय कोरोना वैक्सीन वाले को मोबाइल नंबर दिए होंगे बस वही मोबाइल नंबर दोस्तों उसमें डालना है ध्यान रखें दोस्तों इसमें वही मोबाइल नंबर डालना है जो कोरोना वैक्सीन लेते समय अपने मोबाइल नंबर उनको दिए थे और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे गेट ओ का ऑप्शन दिया हुआ है आप इसको क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक ओ जाएगा उसको डालने के बाद वेरीफाई का ऑप्शन आएगा दोस्तों वेरीफाई कर देने के बाद आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा थैंक थैंक्स दोस्तों धन्यवाद